Спасибо, Виталий Викторович, за техническую поддержку и профессиональную помощь в обновлении, в обновлении профессионального обеспечения Serato DDJ SX контроллер, MIDI контроллер, робот ИКО рулит.